Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon ami perdu. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, oh, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus sain. ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton seigneur nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans les cœurs de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, Jésus. say que toi, Seigneur, qui d'autre, Emmanuel, dans les cieux et sur la terre, et sous la terre, nous le proclamons.